Hallo YouTube, hier ist euer Mr. Chaos 96 und ich habe ein kleines Let's Play anzukündigen, wie ihr bereits gesehen habt, Terraria. Dann schön die Sonne, der Baum. Ähm, ja, ich habe geguckt, ich habe einige Spiele auf dem Computer und dann dachte ich mir jetzt Let's Play ich mal Terraria. Ja, das ist mein ursprünglicher Charakter. Das ist keine Sorge, nur das Outfit eine richtig coole Rüstung. Und wir erstellen schon mal einen Charakter. nee. Sehen ja alle scheiße aus. Ich nehme meine Standardfrisur, die ist viel besser. Na, die gefällt mir. Komm, lass mal fast so Eis. Ich will richtig schöne grüne Augen. Nein, rot, rot, rot, rot. Rot müssen sie sein. Sieht aus wie so ein kleines Monster. Jo, Skin. Was ändert sich denn? Ach, die Hautfarbe, die lassen wir so. So. Ja, das ist gut. Äh, Shirt. So ein bisschen rötlicher. Aber auch das muss müsste ungefähr die gleiche Farbe haben. War da noch ein bisschen grün dabei? Genau weiß. Machen wir es weiß. Was, wenn alle Farben so sind? Oh gut. Wenn euch der Charakter nicht gefällt, dann ist es so. Er kriegt ja dann später eine Rüstung, ist ja auch egal. Kann man das auch schwarz machen? Kommt noch auf schwarz? Ach, das müssen immer ein bisschen so Schön blau. Okay. Äh, Close Mail. <laughs> okay, Mail. Softcore. Na komm, machen wir Softcore. Glauben, ja, das ist, wird sonst richtig scheiße. Gut. Und haben unseren Charakter. So eine Sonnenbrille will ich mir dann auch machen. Die sind richtig cool mit diesen schwarzen Linsen. Auf jeden Fall, das war's. Ähm, das Let's Play wird hoffentlich bald folgen. Ciao.